Добрый день. Да, добрый день, коллеги. Раз что да и нету здесь? Есть, есть. Есть, да. да. Добрый день, коллеги. А, российская делегация прибыла, как и было договорено с украинской стороной сегодня для начала переговоров в 15.00. Ну вот их пока еще нет, немного задерживается. Это уже у нас стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждем, мы готовы к переговорам. Будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов. Вопрос внутриполитического регулирования, международно-гуманитарные аспекты и э, вопросы военного урегулирования. Вы знаете, что на прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из э, городов, где ведутся военное столкновение, боевые действия. Вот. Российская сторона незамедлительно на следующий день была готова эти коридоры открыть. К большому сожалению, на сегодняшний момент почти, да, естественно, был остановлен, включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них в полной мере не сработал. Наша сторона вела наблюдение э, с беспилотников – над каждым из этих коридоров националисты мешали мирным жителям выходить из города. Я не хочу рассказывать об этом подробно, чтобы не дублировать то, что вы получаете из официальных сообщений Министерства обороны, но расскажу лишь один эпизод небольшой, который произошел вчера в 5 часов дня. А, на восточной окраине а, Мариуполя, города, блокированного милиции Донбасса в районе проспекта Победы. Небольшая группа 20-25 автоматчиков, бойцов националистического батальона, попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции. При этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей женщин. Стояли у них за спинами. Вот. Бойцы стрелкового батальона Донбасса стали кричать «Ложись!». Начался так называемый перекрестный огонь, вот, в результате которого с двух сторон, как мы знаем с вами, четверо мирных жителей были убиты, пятеро ранены, и ну, эти бойцы-националисты – тоже были частично уничтожены, частично разбежались. Вот, к сожалению, это пример того, как работает гуманитарный коридор в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются Киеву, не подчиняются центру и ведут себя не по законам войны и даже не по законам чести, а опять же не хотел бы э, здесь... Э, вы сами найдете правильное слово, чтобы это отписать. Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режимы работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, которые мы обещали, эти коридоры со стороны нашей э, армии и вооруженных сил Донбасса открыты. Огонь прекращен уже в секторе и во времени, и люди спокойно могут выйти. К большому сожалению, этого не происходит захватившие позиции в городах националисты, продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и впрямую, в том случае, как я вам описал, в качестве живого счета. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом. Спасибо. Мы ждем наших переговорщиков со стороны Украины.